Este Congreso de Espectro, de hecho, yo participé en el primero, estamos ya en el octavo y creo que ha crecido de una manera este, que, me da mucho orgullo y que me da gusto acompañar y creo que también ha sido algo que ha fomentado mucho el desarrollo del conocimiento técnico del espectro y la difusión para los usuarios comunes. A mí me encantan los congresos de la ANE, me parece que la agenda estuvo espectacular, cubren temas de política pública general. Es un gran trabajo, ANE, en los últimos ocho años, desde que fue fundada, eh, ha realizado importantes aportes a la industria de Colombia y se ha convertido en un referente de la región de América Latina. think Annie again is demonstrating its role uh, in the region and in the world uh, as, as a important voice in spectrum policy. And so I think the Congress has been absolutely fantastic. Creo que reuniones como este, los esfuerzos que ha hecho ANE y, y Colombia en, en eh, hacer un uso más eficiente del espectro son, son un ejemplo para toda la región.